siinä vaiheessa, kun halutaan pohtia vähän, että mitä se tulevaisuus tuo tullessaan, niin kerätään tämän tyyppisiä signaaleja. Eli tutkitaan uusia teknologioita, ihmisten käyttäytymistä ja erilaisia merkkejä siitä, että, että mitä ehkä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja tota, näiden keräämisessä, niin tässä on, tässä on yksi esimerkki siitä, esimerkiksi siitä, että kun ruutujen määrä koko ajan valtavasti kasvaa. Meillä on ruutuja, ulkomainokset on, ei ole, on digitaalisia ja sitten on tietysti kännykät kaiken taskussa ja liikennevälineissä on ruutuja ja muita. Ni, niin sen pohjalta kun on havaittu, että näin käy, niin sitten mietitään sen vaikutuksia, eli, eli taloudellisesta näkökulmasta esimerkiksi tai teknologisesta näkökulmasta tai vaikka ekologisesta näkökulmasta. Ja näitä signaaleja hyödynnetään sitten myöhemmin, kun näistä muodostetaan trendejä.